tyypillinen vastaus kysymykseen, että minkälaista asiakassuhdetta halutaan rakentaa, ne on, on että ne on semmoisia kivoja ja pitkäaikaisia ja muutenkin mukavia. Rehellisyyden nimissä täytyy kyllä todeta, että kaikki asiakassuhteet ei voi olla sellaisia. Ja sen takia olemme muodostaneet tällaisen työkalun, jolla voi rehellisesti miettiä, että minkälaisia ne asiakassuhteet ihan oikeasti on. Tämä perustuu Susan Fournierin tekemään tutkimukseen siitä, että minkälaisia brändisuhteita ihmisillä on. Ja hauskan ja, ja mielenkiintoisen tekee, tästä tekee se, että, että nämä on ikään kuin ver, verrattu ihmisten välisiin suhteisiin. Täällä on ihan uskollisia parisuhteita, mikä on tämmöinen tietysti pitkäaikainen ja vapaaehtoinen suhde. Sitten on erilaisia esimerkiksi sukulaissuhteita, joka on vähän tämmöinen pakollinen, perustuu siihen sukulaisuuteen. Ja sitten on vaikka esimerkiksi tällaisia salarakkaita, pieniä sellaisia salaisia ja tunnepitoisia suhteita, joiden paljastuminen muille saattaa olla riskialtista. Ja tosiaan kun se oman konseptin asiakassuhteita miettii, niin kannattaa oikeasti pohtia ja, rehellisesti katsoa, että, että minkälainen asiakassuhde voidaan ja, ja halutaan rakentaa.